ولا لا فوق فوق فوق فوق خلصوا الانترنت اجى حدا من برا ايه اثنين ها انفار عم بدي اخذها طيب Watch out! جبنا انفار هيدا هيدا الحيوان اللي هون هيك إيه، فكرت حالي انا نوقت يا الله كيف هو كوف انا شو تعال اقول لك كيف بدي احرق لك دينه لهي اللي نو اللي قر هذا التيب ما شو شوف شو قدامكم دقيقة يا عيال بدي منبش مع بعض ولا لا فوق فوق فوق فوق خلصة الانترنت اجى حدا من برا رو ايه اثنين ها صاروا عندنا صاروا عندنا يا بيي واحد تحت طلع يي فنشني بعد عندك حدا فوق اياد في واحد تحتك ها ايه ايه في واحد فوق واحد فوق واحد تحت واحد فوق واحد تحت انتبهوا ما تنسى اللي تحت يا اياد يغدركم من لك إيه،, ايه ايه ايه شايف وين دقيقة لألف فزلهم فزلهم نشيلهم من تحت يا الله بس طلع لي على البيت لا لا لا لا لاطي لا لاطي ورا الحائط اني نطيت له فكرته فعل تين لعبهم مع اقرب والله هي آه، راعد عم يلعبها مزبوط بدها بالهاي عاد خذ مني السلاح خذ مني انفورو ها بعد فاي؟ نادا فيها اللي برا كان بوت هاي نادا لمباوتي حرام كم برلي ورا الحائط لم لا احسه عندك يي يي كيف شفت كيف لو كمان لو كمان ده كده مسكر من هونيك لغد لاك لاك اطلع له من هون اطلع طويت طويت خبطهم طويت زمان اه بعطفه معنا ليش بالسبكتيت مش مبينه؟ ما ببينوا شو بيه انا فكرت وخلصوا اثنين نوت زلمه لك شو فيها اتراك لك كله لك لك لك لك تطلع نعم، اطلع اللي عم بيموت ايه آه، ايه كله لك او اكيد اتراك ايه كله بدنا يسوي حوادث بهذا التحديث أكثر شيء الأتراك شوية أحول هذا ايش يعني عم بيصير؟